हेलो वेलकम मैं हूं अमरीश कुमार इंसान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube channel M S two the messenger there guys आज हम सीखेंगे कि किसी भी वेबसाइट की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं कि जैसे उसकी पर डे की अर्निंग कितनी है पर डे के पेज व्यूज कितने हैं उस वेबसाइट वेबसाइट को स्टार्ट हुए कितने दिन हुए तो दोस्तों उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लें या फिर किसी भी वीडियो से आप हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को यहाँ से लाइक कर सकते हैं और आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें लाइक करें क्योंकि हम कंप्यूटर इंटरनेट और एंड्रॉयड के रिलेटेड यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स अपनी वीडियो में लाता रहता हूँ और आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के नॉलेज अपने मेल बॉक्स और यूट्यूब चैनल पे पा सकते हैं तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं तो important information about any website के बारे में लेने के लिए एक साइट है जो कि बिल्कुल फ्री है टाइप करते हैं उसे free website report dot org देखिए आ गया और यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंपनी और वेबसाइट पे टाइप करेंगे फेसबुक का नाम www.facebook.com यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट का नाम दे सकते हैं अब आ, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस वेबसाइट की जब से स्टार्ट हुई है तब से अब तक की वर्थ 1.6 बिलियन यूएस डॉलर है और इस वेबसाइट की रैंक पूरे वर्ल्ड में तीन है अभी तक दो थी फर्स्ट रैंक पे गूगल डॉट कॉम है और दोस्तों आप जिस देख पा रहे हैं 2.1 मिलियन फॉर डेली की अर्निंग इसकी है यानी कि लगभग लगभग डेढ़ अरब इसकी अर्निंग है पर डे की और पर मंथ की 63.9 मिलियन मंथली है और लगभग 9 मिलियन वेबसाइट इससे कनेक्टेड है तो चलिए जान लेते हैं कि किसी भी वेबसाइट की एज कितनी है तो उसके लिए आपको जाना होगा W W W dot domain age tool पर और यहाँ पे किसी भी डोमेन का नाम ले नाम दें जैसे कि मत फेसबुक डोमेन कब से स्टार्ट हुआ है तो इसी का एज पता करते हैं W W W dot Facebook dot com और इस कैप्चर को यहाँ पे टाइप करेंगे six plus four equal to ten और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं seventeen years nine month old यानी कि लगभग 18 साल की ये वेबसाइट हो चुकी है तो दोस्तों आज की वेबसाइट वीडियो में बस इतना ही और वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें thank you take care bye for now